ол жерде жасайды тоғызыншы этажда жасаймын мына бұл кісілердің жанарда тоғыз этажда мен алдамақ білемін алып келіп беремін айналып фамилияңызды айтып қойыңызшы менің фамилиям тетіге чоң атамдың атынан қатталған аны ешкім жаза албайды эми айта бербейсизби жазам жақсы күчков қандай қандай күчков недіне жазып неділ ойлонып эле башыңа тоғыртып отырасың эмне кыласың төрт миллион кредит алайын деп атам төрт миллион төрт миллион төрт миллион аны қанша кутуласың кутулабыз да құтылмауым болмок қалады отыз жылда құтылады экенбиз отыз жылға чейин өлүп қалмасаң анан кейін өлүп қалмаймын өлүп қалсам сен да баласы құтылады сен құтыласың отыз өліп ей ата сол төрт миллионды кредитті алғаннан гөрі сол төрт миллионды ордабай албайсың анаған жетінші жылдан керек ассалауму алейкум <laughs> Здравствуйте! знаете, я это причем далека. Там мне, знаете, мне надо в базар ехать, и торпок ищу, торпок. Это, понимаете? Потом это колесо лопнулся, колесо, колесо лопнуло, и далеко-далеко так, это масло надо мне, масло, понимаете, масло. Помогите, а? А? Есть масло, масло, масло надо. Мне на мас... хлеб мазать, что ли? Да не, не хлеб это, машину, на машину масло надо мне, знаете. И, знаете, и э, заправку причем. Чудовое, просели сюлевечину. Жуанда, біз маймылдан жарғандық танынайын десе адамдар деген кішінекей кезімізде бардығыз маймылдан жаралганбыз мен дагыбы сен дагы маймылдан жаралгансың сиз дагыбы мен дагы кичинекей кезимде маймыл болчу маймылдан жаралганмын маймыл кезиңизде сүрөтүңүз барбы братан сіздің аялыңыз біздің қолда білесіз бе не дек кемсің сен өзі өзің кемсің аялың біздің қолында де кемсің сен өзі кемсің ей братан короче елу мың доллар бересің алып кетесің Э, бала, э, сен тура эмес чалып атасың, э, сен башка бирөөнүн аялын айтып атат окшойсуң. Э, башка бирөө эмес, кечинде сөймөйүн кесип туруп жөнөтөм, ошондо тааныйсың. Сөймөйүн жөнөтөм дейсиңби? е қаяқтағы сөйме? қаяқтағы сөйме? Э, менің аялым сөймейін, Қатып танымағылым е андай қиын екенсің сен мен Сөймейден танымаймын сен қиын екенсің башың кесіп тұрып келеді маған болбойсың бе алдыңғы оқудан келгеннен кейін чечет, тілді алады су ташиды жерде чөптерді отойды келіп тұрасың ойнайсың андан басқа жақсы ол алып отпаймын. мақтан не қиқырып отырсың не қылып эне эмне эмне жақсы жакшы боло албайт тилди албай атпайсың е ата жа жұмысшыларды алып и ошолор силерге чыдабай эле 10 күнде эле қашып кетеді атат Ана? мен сілерге 10 жыл чыдап атам э ата ушу вирус барбы же жокпу ишенесизби вирус жоқ десем дагы бир алай чыгыптыр деп а биримди а вирус бар екен десең дағы, паник деп камап коюшат Joanani не қылышыңыз керек? Не қылмады? Пысып қой отыра бергеніңіз жақсы. Кеп, кеп, кеп, кеп, кеп, кеп. О, кеп, кеп, кеп, кеп, кеп, кеп. Эй. Сен не тамақ жеп отырсың Жоқ. Кім айтты? Kimliklar айтатпайбы ата сіз наша чегип алган жоксузбу неге наша чекмеди чымчыктар менен сүйлөшүп калыпсыз го ә, Арген! не кылып атасың өлүнүп отурам ошо жөн эле отура Bence filmler olur. Bakalım. Cümlete siz Uğurlar kanalanı baratası? Ee kızım, Uğurlar degen ikiye bölünüt. Jönöke Uğurlar anan çoğun Uğurlar var bölünüt. Jönöke Uğurlar degen çüntökçüler bolat. телефон ұрдайды сумка ұрдайды майда түйді ақшаларды ұрдайды магазинге кіріп конфет самфет ұрдайды ал эми чоң уурлар болса алар сенің келечегиңди ұрдайды алар сенің жериңди ұрдайды алар сенің үйүңдү ұрдайды алар сенин күлкүңдү уурдайт эң негизги нерсеси дагы бир таң калыштуу нерсеси жөнөкөй ууру деген елдерді өзі таңдайды а чоң ууруларды элдер өздөрү тандайт дагы бир таң калыштуу нерсеси жөнөкөй урларды милициялар бүт жерден издеп жүрүшөт а берки чоң урларды болсо милициялар кайтарышат а сиз ошондо урларды кайтарганы бар атасызбы эмне сүрөттарды отурасың ал жерде сабак окубайсыңбы жазбайсыңбы эмне кыла турган ишиң жокпу жаз бол тапшырмаңы да эки алып келесиң түшүнүп е сен қызық немесің ғой түсінбесең менен сұрабайсың мен бұл жерде неге отырамын жантам мен сұрап кішкене бір нәрсені мом не болот десең мен айтамын да сен өткен темаларды мен деле билем менден сұрасаң айтамын да эжеке мына мисалы метр деген эмне метр деген литр литр литр деген метрдин жана метр бар ғой ошонун эле суюктугу ne oldu lan? Zengin misin? Yok olmuşsun, kazanmışsın, şirket mi? <laughs> Sen zengin kızsın. Oğlum değişik kızı nasıl mı? Erkek mi? <laughs> Oo. Zengin kızsın. Açın gibi kaptın